Sistema CET és una empresa social que neix de la necessitat d'empoderar els docents, especialment a les professores i les mestres, en eines de programació i robòtica en un sentit centrat eh, en el planeta i les persones. De fet, el 90% de la, de, dels docents que venen a les nostres formacions són dones. La nostra missió és reduir la bretxa digital, afavorir la inclusió i implementar solucions eh, creatives eh, a les escoles. Oferim tres serveis principals, eh, formacions de curta o mitja durada, com pot ser ODS a l'aula amb Scratch o Impactar el món amb Microbit. Creem eh, recursos i materials inclusius, com, com són els blocs de programació eh, tàctils que hem fet amb la col·laboració del, de l'Ateneu de Fabricació de les Corts i l'empresa social de Tactilens que volen acostar la, els entorns de programació que són purament visuals a, nen, a nens amb necessitats específiques eh, visuals o de, deficiència visual greu, invidents. I el tercer servei que oferim és assessorament i acompanyament de centres educatius. Ara mateix tenim un programa que comença que és la incubadora Estem Connectats. Eh, li diem incubadora perquè volem apropar aquest concepte propi del sector empresarial al món educatiu. Eh, és un programa immersiu cuyo objectiu principal és implementar el desenvolupament sostenible a, a través d'eines de robòtica, programació i cultura maker en les escoles. És un programa accelerador d'aquest procés. Té quatre fases, cocreació, on posem en comú les necessitats de cada centre, les formacions, eh, on donem els coneixements necessaris, eh, l'assessorament curricular, on eh, és espe específic per cada centre, on adapten allò que han après a la seva realitat i l'assessorament en la implementació, on volem donar-los confiança i el recolzament necessari per fer créixer aquests canvis en les escoles.